Wie viel Uhr ist es? Es ist zehn nach halb sechs. Wie spät ist es? Nun beschäftigen wir uns mit den letzten Stücken des Uhrkuchens. Hier ist die halbe Stunde unsere Basis. Was meine ich? Schau doch mal. Wir machen das Schritt für Schritten. Es ist 5 Uhr. Jetzt ist es 10 nach 5. Wie wissen wir die Uhrzeit? Wir wissen, denn wir zählen die Minuten von 12. Die ganze Stunde, die hier mit der 12 angezeigt ist, ist hier die Basis. Aber heute ist die halbe Stunde unser Fokus. Hier ist ein Beispiel. Es ist halb sechs. Und jetzt, wie spät ist es? Man kann sagen, es ist 20 nach 5. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Wie viele Minuten gibt es bis die halbe Stunde? Zählen wir. 5, 10, 10 Minuten. Also es ist 10 vor halb 6. Warum 6? Weil halb die nächste Stunde berücksichtigt. Hier gibt es auch zwei Möglichkeiten. Man sagt entweder, es ist 20 vor 6 oder wie viele Minuten ist der große Zeiger von der halben Stunde entfernt? Zehn Minuten. Also es ist 10 nach halb sechs. Wie spät ist es? Hier gibt es nur eine Möglichkeit. Es gibt 5 Minuten bis die halbe Stunde. Also, es ist 5 vor halb 6. Und jetzt? Wie spät ist es? Hier ist der große Zeiger auch 5 Minuten von der halben Stunde. Also, es ist 5 nach halb 6 üben wir das jetzt. Wie spät ist es? Es ist zehn vor halb zwölf. Wie spät ist es? Es ist zehn nach halb zehn. Wie spät ist es? Es ist fünf nach halb drei. Wie spät ist es? Es ist fünf vor halb sieben. Wie spät ist es? Es ist zehn vor halb zwei. Wie spät ist es? Es ist fünf nach halb eins. Wiederholen wir nun alles. Wie viel Uhr ist es? Es ist Viertel nach fünf. Bitte nicht vergessen, das Wort Uhr soll hier nicht verwendet werden. Wie viel Uhr ist es? Es ist zehn nach halb acht. Wie viel Uhr ist es? Es ist zehn vor halb neun. Wie spät ist es? Es ist fünf nach eins. Wie viel Uhr ist es? Es ist halb zwölf. Wie viel Uhr ist es? Es ist fünf nach halb elf. Wie spät ist es? Es ist zehn nach vier. Wie viel Uhr ist es? Es ist Viertel vor sechs. Wie spät ist es? Es ist fünf vor halb zehn. Wie viel Uhr ist es? Es ist fünf vor zwei. Wie viel Uhr ist es? Es ist zehn vor vier. Wie viel Uhr ist es? Es ist 3 Uhr. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.